寒い風がひどいはい皆さんこんにちはあ実はおはようと言った方がいいとかもしれないえっと今僕はバージニア州にいますアメリカのバージニア州で2日間前えっと <laughs> 僕の あー綺麗綺麗です本当に今 <laughs> 雪だるまを作りたいですけどめっちゃ寒いさ <laughs> 何もしたくない <laughs> ここでもめっちゃ綺麗だと思いますめっちゃ綺麗実は僕 <laughs> まあもちろん日本にいませんですけど引っ越しましたあの僕の留学の年が終わってえっとちょっと ホームステイの体験しましたでその後すぐアメリカに帰りましたこんなところに <laughs> うわもっともっとこのこのバージニア州の家は僕の時間じゃなかったです もともとはフロリダですが母さんの仕事のため引っ越しましたあのバージニアにあああの風ああすごく綺麗大好き 寒いうわはいえっとうわ僕の日本の旅が終わってアメリカに帰りましたまあすごく楽しかった楽しかったですがまあ終わりが必要ですねえっとまあ日本にまた行きたいですけど まあ、仕事したいですけどあのとりあえずアメリカに行って多分バイトをするバイトかまあ普通の仕事ですがまあ今探してますがするかどうかまだ分かりません今僕のフォーカスは、えっと、日本語能力試験のため 日本語の6試験の勉強ですあとリンゴディアで韓国語と中国語を勉強してますフロリダに戻りたいです日本にいる時いろいろな動画を作りたかったんですけどいろいろ動画撮りましたが、えっとまだ編集していませんからそれしないといけませんまあ多分間もなく します皆さん英語の勉強の動画欲しいですか <laughs> 見たいですか、まあ、もしあの見たかったら僕はもちろん作ります、まあ、英語のスラング簡単な英語、えー、英語表現とかどうぞコメントしてください登録もお願いいたしますはいバイバイピースガイズ